Поздравили. Поздравили с Днем России. Ну и все. Да. Чтоб, не хотели в России. И все, что хотят, и творят. Скоты безумные, что к нему ни дна, ни покрышки, суки не было. Сочера такая. Это ж надо на мужа тебя. Донбасс не нужен. Что ж мы вам сделали? Что вы так относитесь? Совесть какую только надо Брат на брата идет, а? Уже понанимали всяких разных приезжих, и давай, и давайте. Кукуруши все на свете. Вы видели утром, что тут было. Люди начали приезжать. Домой хочется. Как бы там ни было, а где, а где только не жил, а домой-то хочется, потому что мы нигде никому не нужны. Вот и приезжают домой. Все, Это... воротили. Это 120-миллиметровый миномет. Мы находимся в городе Первомайск. Здесь по гражданским э, домам был нанесен артиллерийский удар средствами 120-миллиметрового э, миномета. И там, судя по оперению, что-то использовалось из э, тяжелой артиллерии, минимум 120-миллиметрового калибра. То есть то, что запрещено согласно Минским соглашениям и должно быть отведено с линии соприкосновения. На огороде поливала огород. Начался обстрел, внучку быстренько в погреб отправила, но ребенок был раздет после э, душа, мокрые волосы. Я начала бросать одежду. Пока я по двору бегала из дома в подвал бросать это все, тут меня и накрыло, короче. Осколки падали, взрывы были по дороге сначала, черные такие столбы дыма. И осколки одновременно, тут же звук снаряда, и тут же эти осколки попали у меня в бедро и в ногу мою благодаря доктору, он так ловко это его все вытащил, это эту гадость, что это благодаря только ему. И он сказал, что 3 миллиметра из кожи попало без замеска. И после того еще даже как попало у меня, еще раз 6 где-то снаряды падали еще рядом. И все это рядом рвалось, ну, там все черное было было. А ребенок как? А ребенок в подвале кричал, внучка у меня там осталась в подвале, она кричала там, но она не выходила оттуда, пока уже меня не увезли, утихла, ее соседи забрали. Поселок городского типа Донецкий, это детский садик за моей спиной, подвергся два дня назад обстрелу со стороны украинской стороны. Вооруженные силы Украины находятся отсюда в 600 метрах, цели выбираются не случайно. Вот э, удару подвергся детский садик, объекты инфраструктуры поселка постепенно уничтожаются. Э, контролирует сейчас этот поселок э, бригада «Призрак».